شيخاوي ليلى آه، مسقط راسي هو هنا قلعه الخصبه منطقه ثمينه برشا فيها برشا منتوجات فلاحيه من الطماطم للعنب التفاح سفرجل وهذاك اللي خلانا نفكروا في المجمع باش نثمنوا المنتوجات هذيك تو حاليا بدينا بالطماطم تثمين الطماطم كوننا نحولوها آه، بون نجيبوا طماطم من عند الفلاح نعدوها آه، غادي متفاهمين معاه بالفرز بالطبيعه يفرزها وكل شيء من بعد نجيبوها لهنا تتوزن آه، باش نجموا نعرفوا نحن الخدمه نتاعنا بعد كان خاطر الحساب يعني لنا معناها قداش طماطم كعب باش طيح لينا من آه، كيلو طماطم شريحه آه، نعدوها للغسيل نغسلوها بكدا بكدا تتفرز في الغسيل وبعد نزيدو نعدوها للمناشر تتفرز وتتقص كما شفتوا الخدمه غادي في اثنين وتتملح القيمه كل الخدمه كلها على الملح التمليح معناها خاطر بالنسبه للطماطم تبقى selon ال variété فما صبره خدمنا عليها عام الاول تشيح آه، ثلاثة ايام تشيح وهذه اسمها ايركول خدمنا عليها ايركول آه، آه، بين اربع وخمسة ايام والطقس زاد يحكم خاطر الطقس ساعات تجي ندوه في الليل ترسيلك تعاود التمليح في الصباح من الاول وجديد حتى تزرق الشمس ساعات تجي رشراش نتاع مطر كيف كيف اذا كان برشا تولي تزيد تعاود التمليح يعني فيها مش ما نكتفوش كونك خدمت لهنا وتخليها تشيح لا bon فما ال groupe نتاع نساء يخدموا يروحوا اما لازم فما شكون يبقى يكونترولي نهار كامل واقف عليها بعد اربع خمس ايام وقت اللي تشيح نشوفوها شيحت نعاود نلموها في في الكاجوات مهويه ال période الاولى بعد ندخلوها لداخل ونعرفوها c'est bon معناها ما عادش تسحق باش تشيح اكثر نحطوها في الشكاي الخيشه هذيك خاطر تتنفس بالقدا في مرحله اخرى الاخرانيه خلاص نزيدوا نعاودوا نجبدوا الستوكاج هذاك نفرزوه بالقدا بالقدا ونحاولوا نحطوه في اللومبالاج سلون طلب نتاع الشاري اللومبلاج خاطر ماذا بينا نحن نعمل لومبلاج به كل شيء نحطوها في اللومبلاج بالميزان ونحطوا في المرحله اخر مرحله نحطوا الاتيكيت نتاعنا ونعملوا على ربي البيعان